Witamy serdecznie w telewizji wlepnetowej ponownie. Redaktor Siurek e, i redaktor Łodyszko. Po roku, e, no cóż, no zdarza się, <laughs> ale jesteśmy z wami znowu. A więc e, tym razem przenosimy się do Zielonej Góry, gdzie grupa Kwiatuchy dokonała ciekawego pitu-pitu w sprawie tamtejszego trawnika przed BWA. Natomiast my jesteśmy na tle sprawy, o której powie wam redaktor Łodyszko. Tak, tak. Sprawa ta wyłoniła się e, za sprawą e, X i Kolora e, w warszawskiej galerii Viuro. Jest to marchewka i groszek. Bardzo smakowita kompozycja. Zapraszamy na klip i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. W pocie czoła. Niestety nikt nie przyjdzie, będziecie musieli zapieprzyć. Generalnie jesteśmy tutaj są jako kwiatuchy tutaj, tylko powiem, że bardzo się cieszę, że będziemy mieli ogród warzywny przed galerią, że będzie to być może również pretekst do tego, żeby przychodzić do galerii, a przynajmniej w okolicy. Ale, poziom To robi dobrze. To. Tu też są Będą przychodzić do z Teraz ustawiam silnika. Tak? Tutaj to mniejsze mamy. Tak, tak, tak. Miał być tak, tak, tak. A co, co tutaj mamy? Proszę pana, yy, obieka ostra, czyli czynnik. Mhm. No, żeby wyżej było. Tak, żeby potem wyżej dopadli. Dlatego w tym szpiku za to... Tak Gdyż ona pięknie rośnie w rytm muzyki Manamo. Rukola. Przecież to będzie na pewno. Dokładnie, naprawdę? Mogę? I na pewno korzeniami w dół, to wiem. Jesteś młodzież zaangażowana. Jak nieśmiało przy- zaczynali sadzać. A podobno pomidory są mocne. Czajka, czy będziesz tratował sadzonki? Tratował? Nie. Będę Sadził A na których sadzonkach czy najbardziej zależy? Na poziomkach. Na poziomkach. Dlaczego na poziomkach na przykład? No poziomki będą dawać wydawać z siebie czerwone owocki i nie ma takiego człowieka, który by się obawiał zerwać czerwonych poziomków. Wydaje mi się, że Dynia. No no. <laughs> Czy będzie? Proszę. Czy mamy dynię? No, mamy tygrę. Prawie dynię. <laughs> Ale mamy arbuza. I koło tego pisać arbuzy. No. Arbuz, taka prawie. Tykwa. Prawie dynie.